नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि जो गोल्ड कोलेट्रल है क्या वो वाकई में सुरक्षित है और क्या हम गोल्ड को एक कोलेट्रल के रूप में यूज कर सकते हैं यह बात बिल्कुल सच है कि गोल्ड की वैल्यू दिनों दिन बढ़ रही है अगर हम गोल्ड को एक कोलेट्रल के रूप में यूज करते हैं तो हमें हमें जाते हुए भी बहुत अधिक मूल्य में अपनी वैल्यू देकर जाता है आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम गोल्ड को एक हाई वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं गोल्ड में आज जो मार्केट का रेट है क्या हम उसको लोन रखकर उसका 85 परसेंट प्राप्त कर सकते हैं यह बात बिल्कुल सच है कि हम प्राप्त कर सकते हैं और वो भी बहुत कम ब्याज में अगर हम उसका अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहेंगे तो ब्याज भी अधिक देना पड़ेगा उसी गोल्ड की वैल्यू का अगर हम कम मूल्य लेंगे तो हमें ब्याज भी कम पे करना पड़ेगा इसके साथ ही बहुत ही कम ब्याज पर low interest high value high interest low value low interest इस एग्जाम्पल को आप बड़े ध्यान से अपने दिमाग में रखिए कि अगर हम गोल्ड की हाई वैल्यू चाहते हैं कि जो हमारा गोल्ड हम लोन लेने के लिए जा रहे हैं उस गोल्ड की अगर हाई वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी हाई देना पड़ेगा उसी गोल्ड का अगर हम लो वैल्यू चाहते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी लो पे करना पड़ेगा अब हाई वैल्यू का मतलब है कि अगर आज मार्केट में आपके गोल्ड का रेट एक लाख है और आपको उसके ऊपर लोन पचासी हजार रुपये चाहिए तो यह हाई वैल्यू में काउंट होता है दूसरी तरफ अगर हम देखें अगर आपके गोल्ड का मार्केट में मूल्य एक लाख है लेकिन आपको उसकी वैल्यू सिर्फ साठ हज़ार रुपये चाहिए आप गोल्ड मार्केट की वैल्यू में एक लाख का रख रहे हैं और लोन सिर्फ साठ हज़ार रुपये का ले रहे हैं तो आपको लो इंटरेस्ट देना पड़ेगा यह बहुत बढ़िया उदाहरण है high value high interest low value low interest high value में जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो लगभग दो रुपए पच्चीस पैसे के हिसाब से पड़ेगा दूसरी तरफ अगर हम लो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे पास गोल्ड तो ज़्यादा है लेकिन हमारी जो आवश्यकता है वो मात्र साठ हज़ार रुपए है गोल्ड की वैल्यू एक लाख है हमें मात्र साठ हज़ार रुपए चाहिए तो यह लो इंटरेस्ट कैटेगरी में आ जाएगा यानी लगभग एक रुपए पच्चीस पैसे के हिसाब से अब इस एग्जाम्पल को आप समझिए कि एक रुपए पच्चीस पैसे कैसे पे करना पड़ेगा यानी सौ रुपए सौ रुपए की हम जो रकम लेंगे उस पर एक रुपए पच्चीस पैसे दिनों के हिसाब से पे करना पड़ेगा सो इसलिए गोल्ड जो है एक बहुत बढ़िया कोलेट्रल है जो कि बगैर टाइम वेस्ट किए हम कम समय में अधिक वैल्यू अपने गोल्ड की प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों